Ciao ragazzi, sono Eros Ramazzotti, vi aspetto tutti sulla mia pagina di Google Plus. Scoprirete il mio nuovo album, ve ne parlerò io, naturalmente. Seguite tutti i contenuti e scoprite anche come partecipare al mio primo Hangout.